Boa, Flavinha! nossa tribo está em festa. Já se ouve as canções no calor dessa floresta, no tambor as pulsações. lápis de cor. Todo lindo, indo e vindo. O amor, sorriso e a flor. Até as Música